Na casa 5.4, onde a gente fala de metodologia, é, a gente vai representar quais são os conhecimentos que estão por trás daquela atividade profissional, né, que embasam aquela atuação profissional. Um pouco na linha da, daquelas que você já representou na casa 4.4. Na 5.4 você representa, digamos, é, uma subdivisão um pouco mais capilarizada dessas informações. Então, na casa 4.4 eu representei é, o conhecimento das finanças e gestão de projetos. Aqui eu represento o conhecimento, por exemplo, de fazer é, bons balanços patrimoniais. Né? O balanço patrimonial ele é um, um, uma subdivisão dessa análise sobre finanças, né? que é uma, é uma espécie de uma ferramenta, mas também é uma metodologia de análise do, da evolução patrimonial de uma empresa ou de uma pessoa. Então, esse item é fundamental para a gente é, ter essa boa administração das finanças pessoais, mas também das finanças de uma empresa, ela é, assim, digamos, um, um elemento chave aqui da metodologia de finanças pessoais que a gente está utilizando e que vai estar tá muito bem sintetizado na planilha onde você vai é, receber, administrar seus dados e, e, e poder gerenciar é, a evolução deles e, e, fazer boas análises sobre a sua aplicação dos recursos, sobre a evolução dos seus investimentos, tudo, tudo que a gente conversou até agora e, e as que a gente ainda não conversou, tudo isso vai estar tá, é, sintetizado, quantificado nesse, nessa planilha de, de balanço patrimonial e essa metodologia de fazer um bom balanço patrimonial, ela é, digamos, um, um, uma capacidade, uma habilidade estratégica para todo tipo de profissional poder ter autoconsciência e autoconhecimento sobre o, a sua própria evolução, né? Mas para outros tipos de profissão, e alguns exemplos da minha própria profissão também, ter um pouco de conhecimento geral sobre economia e administração, sobre tecnologia. É importante é, a pessoa é, representar quais são os, os conhecimentos mais básicos, mais fundamentais do seu, da sua área profissional, ter referências de livros é, que ela utiliza, representar também é, os manuais, os conhecimentos por trás de algumas tecnologias que ela vem usar. Então, por exemplo, no, no caso desse profissional da, da filmagem, da fotografia, ter um pouco de conhecimento sobre ótica de lentes, é, iluminação, é, ó, da ótica da fotografia, é, é muito importante para que ele tenha tecnicamente capacidade de produzir mais efeitos, mais, é, mais é, resultados diferentes com, com o mesmo equipamento, né, do que um profissional que não tenha nenhuma nenhuma é, intimidade com todas essas funções e possibilidades que a câmera pode permitir.